hello guys welcome to Vidya First मैं हूं सुनील कुमावत और ये है video number two for economics class eleventh तो क्लास इलेवंथ सेशन नए सेशन के वीडियो की हम बात कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्या है इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे किया जाए ठीक तो शुरुआत करते हैं तो गाइज हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक की अब यदि आप जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं तो सिंपली आपको एक डेफिनेशन बोलना है और सिंपल डेफिनेशन है आपकी economics is all about making choices in presence of scarcity अब मैं इस डेफिनेशन पे आता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इकोनॉमिक्स को जो है टाइम बाई टाइम अलग अलग जो है लोगों ने डिफाइन किया है अब समय के साथ इसमें चेंजेस आया है अब समय के साथ चेंजेस क्यों आया है क्योंकि ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है एग्जैक्ट साइंस में जैसे कि आप मैथ्स की बात करें मैथ्स में दो और दो हमेशा चार ही होंगे लेकिन यहाँ जो इकोनॉमिक्स जो है ये इकोनॉमिक्स एग्जैक्ट साइंस नहीं है इट मीन्स ये कि जैसे हम बोलते हैं कि प्राइस बढ़ी है तो प्राइस बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसकी डिमांड कम हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा हो एग्जैक्ट हो कि 10 परसेंट बढ़ी है तो ये 10 परसेंट ही कम होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है तो ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है अब कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं है तो उसमें क्या है समय के साथ लोगों के विचार बदलेंगे समय के साथ चीज़ें बदलती जाएगी तो समय के साथ अलग अलग डेफिनेशंस इसकी दी गई है ठीक तो इकोनॉमिक्स तो जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें मेजरली हम जो है चार तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं तो इकोनॉमिक्स को जो है सेवनटी सेवनटी सिक्स में डिफाइन क्या है जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर किए जाते हैं कौन एडम स्मिथ तो एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है एज ए इसको उन्होंने बोला कि it is the science of wealth है ना ये वेल्थ का साइंस है तो एडम स्मिथ ने इसको वेल्थ का साइंस के तौर पर इसको डिफाइन किया है इन्होंने अपनी बुक में भी जो इसको डिफाइन किया है किस तरीके से कि भाई ये जो इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम स्टडी करते हैं वेल्थ के बारे में कि कैसे वेल्थ जनरेट की जाए कैसे एक इकोनॉमी कैसे एक कंट्री कैसे लोग जो है वेल्थ जनरेट करते हैं यानी कि अब वेल्थ जनरेट करते हैं कमाई जनरेट करते हैं वेल्थ समझते हैं आप लोग कभी तो ये इन्होंने बोला इनको क्या बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का तो किया गया उसके बाद में वही समय के साथ चीज़ें बदली फिर ये दूसरा है अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने बोला कि नहीं सिर्फ वेल्थ जनरेट करना नहीं है क्योंकि वेल्थ जनरेट करते हैं पर उसमें यह भी देखना जरूरी है कि वेल्थ जनरेट तो हो रही है लेकिन लोगों को इससे लोगों का भला हो रहा कि नहीं हो रहा जैसे आप देखिए आज कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है अब कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उससे किसी को सैलरी मिलती है उसी से किसी को रेंट मिलता है किसी को रॉयल्टी मिलती है किसी को कमीशन मिलता है किसी को प्रॉफिट मिलता है तो एक चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो खाली वेल्थ जनरेट नहीं होती वेल्थ के साथ साथ में लोगों को रोजगार भी मिलता है और लोगों का भला भी होता है तो इकोनॉमिक्स इस बारे में है कि लोगों का कितना भला हो रहा है है ना यानी कि इकोनॉमिक्स इस बारे में स्टडी है कि भला कितना हो रहा है वेलफेयर कितना हो रहा है वेलफेयर कैसे किया जाए इस बारे में इकोनॉमिक्स है ऐसा इन्होंने बोला किसने अल्फ्रेड मार्शल ने तो नई डेफिनेशन बन गई अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बन गई आपकी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन फिर लियोनल रॉबिन्सन साहब तो लियोनल रॉबिन्सन ने इन्होंने एक और नया विचार दिया कि नहीं आप प्रोडक्शन कर रहे हैं ठीक है वेल्थ जनरेट होगी उस वेल्थ जनरेट होने से जो है वेलफेयर होगा ठीक है लेकिन इसमें स्टडी क्या करना है इसमें स्टडी तो यह करना है कि हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करें किसका नहीं करें किस ज़्यादा करें कम करें क्यों क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं वो जो है स्केयर है स्केयर इट मीन्स ये कि लिमिटेड है भाई हम हर सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं यदि हम आज एक काम कर रहे हैं दूसरा काम को छोड़ना पड़ता है जैसे क्यों क्योंकि हमारा रिसोर्सेज जो लिमिटेड है से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको अकाउंट नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी या फिर जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हमारे पास कुछ रिसोर्स ऐसे मान लीजिए हमारे पास हमारे देश में जो है दस हज़ार लोग हैं जो अवेलेबल है मेरे पास किसी काम को करने के लिए और दस हज़ार लोगों को मतलब हमने हमारे पास मान लीजिए हमने फैक्ट्री स्टार्ट की है फैक्ट्री स्टार्ट की हमने कपड़े की स्टार्ट की है अब कपड़े की स्टार्ट की है तो हम उसी वक्त प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते ना आई मीन टू से कि यदि ऊन दस हजार लोगों का आप उधर पहुंचा देंगे तो इधर काम नहीं होगा या आधा दिन पहुंचाएंगे तो तो भी काम कम तो हो जाएगा ना यानी कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा काम में कितने लोगों को पहुंचाए कौन से काम में कितने लोग पहुंचाए थे तो कितना रिसोर्सेज को कहाँ यूटिलाइज करें और क्यों क्योंकि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है आपके पास मैं ऐसे ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ ऐसे रॉ मटेरियल की बात हम कर लें रॉ मटेरियल भी हमारे पास जो है लिमिटेड है हम एक जगह यूज़ करेंगे दूसरी यूज़ नहीं कर पाएंगे तो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है तो हमें क्या करना पड़ता है डिसीजन लेना पड़ता है तो इकोनॉमिक्स जो है वो किस बारे में वो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस में हम बेहतर डिसीजन लें और बेहतर प्रोडक्शन द्वारा कर पाए इस बारे में ऐसा लियोनल रॉबिन्सन ने कहा ठीक उसके बाद में सैमसन आए इन्होंने बोला कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वेलफेयर हो रहा है ठीक है हम डिसीजन भी ले रहे हैं पर ये सब किस चीज़ के लिए ग्रोथ कर रहे किन कर रहे हैं हम आगे बढ़ रहे किन बढ़ रहे तो आगे कैसे बढ़ा जाए इस बारे में स्टडी है ठीक तो इन अलग अलग टाइम पर इसको डिफाइन किया गया इकोनॉमिक्स को और अल्टीमेटली एक निकल के कंक्लूजन आया कंक्लूजन क्या आया कि कंक्लूजन ये आया कि इकोनॉमिक्स जो है आपको इकोनॉमिक डिसीजन इकोनॉमिक्स जो है वो आपको इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है अब डिसीजन लेने लेते वक्त आपको क्या करना पड़ता है डिसीजन लेते वक्त आपको जो है चूज करना पड़ता है कि ये काम करूं और ये काम ना करूं क्योंकि एक काम करने के लिए दूसरा काम छोड़ना पड़ता है ठीक है तो इकोनॉमिक्स क्या है economics is all about making choices हमें चूज करना पड़ता है है ना हमें चूज करना पड़ता है कि क्या करें और क्या ना करें हम ये प्रोड्यूस करें तो ये नहीं कर पाएंगे ये प्रोड्यूस करो तो ये नहीं कर पाएंगे राइट है करोगे आप मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको दस लाख रुपए दे दिए जा बेटा बिजनेस कर तो आपका सारा बिजनेस कर रहे हैं क्या कोई एक बिजनेस करेंगे तो दूसरा नहीं कर पाएंगे मान लीजिए आप एक कैफे डालना चाहते हैं तो कैफे डालना चाहते हैं तो कैफे डाल दो आप लेकिन कैफे डाल रहे तो उसी वक्त फिर आप चाह आप उस, उसी मतलब फैक्ट्री में डाल पाएंगे मान लीजिए आपके पास दो दो आइडिया है दिमाग में दो चॉइसेस है कि आप एक फैक्ट्री डाल लें मार्केट बनाने की या फिर आप एक कैफे डाल दें है ना और आपके पास है दस लाख रुपए दोनों में मतलब तो दस लाख रुपए लग रहे हैं तो आप एक ही काम कर पाएंगे या तो आप फैक्ट्री डाल दो या फिर आप कैफे डाल दो ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा चूज करना पड़ता है तो economics is all about making choices in presence of scarcity presence of scarcity क्यों क्योंकि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है पापा ने दिए कितने दस लाख रुपए दिए अब दस लाख रुपए में ही उनको बिजनेस कर खड़ा करना है अब दस लाख रुपए में खड़ा करना तो दोनों बिजनेस खड़े नहीं हो जाएंगे एक करेंगे एक नहीं करेंगे तो हमें चूज करना पड़ेगा हमारे पास हो सकता है चार पांच आइडिया और भी हो कैफे भी खोलने का आइडिया है फैक्ट्री डालने का भी आइडिया है आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह कुछ नया इंटरनेट बिजनेस करने का भी आइडिया है अपने पास फर्नीचर बनाने का भी आइडिया है चार आइडिया है चार में से किसी किसको चूज करें किस में ज़्यादा बेनिफिट है किस में कम नुकसान है तो ये सब चीज ऐसे सिचुएशन में आपको जो सब्जेक्ट हेल्प करता है वो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स क्या है economics is all about making choices in presence of scarcity क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है इसलिए आपको चॉइसेस करना पड़ती है तो कैसे चॉइसेस आप करें कैसे आप कोई ऑप्शन चूज करें उसी का नाम क्या है उसी का नाम इकोनॉमिक्स है ठीक है तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स क्या है वो समझ में आया होगा और इकोनॉमिक को आप जिस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक साइंस अब इकोनॉमिक साइंस इट मीन्स ऐसा साइंस जो आपको इकोनॉमिक चीजों के बारे में ये बताता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा इट मीन जैसे प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो जाएगी प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ जाएगी है ना प्राइस uh, बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी <coughs> तो आपको ये आप सप्लाई कम करोगे प्राइस प्राइस जो है बढ़ेगी जो भी कुछ है तो आपको कुछ इकोनॉमिक चीज़ों के बीच में जो है रिलेशनशिप बताती है आपको इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो आपको इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है या फिर आप उसको सिंपली डिफाइन करें economics is all about making choices in presence of scarcity scarcity का मतलब क्या हुआ स्कैर्सिटी का मतलब होता हुआ कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है ठीक तो आई होप के डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक आपको क्लियर है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है और उसके अलावा और कुछ छोटे मोटे जो टॉपिक्स है वो भी स्टडी करेंगे आई होप कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो कमेंट लिखे बिल्कुल सही फीडबैक दें फिर मिलते रहेंगे तब तक क्लियर विदा thank you very much like share and subscribe जरूर